Cercle circonscrit à un triangle, bien sûr. On se donne un triangle et on se pose la question comment tracer un cercle qui passe par les trois sommets A, B, C. Pour cela, il faudrait que le centre, je ne sais pas où il est, peut-être par là, devait être à égale distance de A et de B et bien sûr de C. Autrement dit, ces trois segments devaient être de même longueur, le rayon du cercle quoi. Mais le point O alors, comme il a égale distance de A et de B, ça veut dire, propriété de cinquième ou de sixième, que le point O doit se trouver sur la médiatrice du segment AB. Je rappelle la propriété, si un point est à égale distance des extrémités d'un segment, il doit se trouver sur la médiatrice de ce segment. Et de même, ce point doit se trouver aussi sur la médiatrice du segment AC, car OA égale OC, O est à égale distance des extrémités A et C, donc O se trouve sur la médiatrice du segment AC. Et finalement, comme OB égale OC, il faut bien sûr que O se trouve sur la médiatrice du segment BC. On vient de prouver un petit théorème qui nous dit d'abord que les médiatrices des côtés d'un triangle se coupent en un seul point et à partir de ce point-là, on va l'appeler centre, on peut tracer avec rayon OA égale OB égale OC le cercle qui passe par les trois sommets, ce qu'on appelle le cercle circonscrit au triangle ABC. to describe a circle about a given triangle. make equal and equal from the points of bisection, draw. And perpendicular and from there point of concourse Draw and and and describe a circle with any one of them and it will be the circle required. multiplication in this one this one and this one we have this one equal this one, this one common, and this one equal this one. Therefore, this one equal this one. In like manner, it may be shown that this one equal this one, and this one and therefore a circle described from the concourse of these three lines with any one of them as a radius will circumscribe the given triangle.